Hola, soy Eduard Martínez, artesano del cuero. Los invito este año a celebrar los 25 años de Expo Artesanías del 4 al 17 de diciembre en Corferias. Los esperamos a todos.